Assalomu alaykum. Bugungi darsda sizlar bilan alloh xohlasa puf yasashni ko'rib chiqamiz, ya'ni murakkabroq pufni va yangi yana instrumentariy bilan tanishamiz xudo xohlasa Buning uchun mana buni puf avatar faylini olib, Marvelos'ga tashlaysizlar. Hop, no. Santimetr, okey avatar. okey mana bunaqa ikkita faylimiz bor. Bu uchta ds test olingan oddiy qalinlik э, berilgan line ya'ni spline va unga adin senfer bilan turbo smooth berilgan ho'p endi biz mana mana shuni o'lchamida bitta rectangle siz olishimiz kerak beshni bosadigan bo'lsanglar ana tepadan qaraydi bir yoqdan ikki uch to'rt va beshlar bilan mana qarash e, ko'rinishlarini o'zgartirsanglar bo'ladi birinchi oddiy e, rectangle chizib olamiz mana bitta o'lchamini mana bu yerdan olamiz mana hop dillik bizada umumiy bu o'lchami bor bir yigirmaga 80 olishimiz kerak shunga qarab hozir bir yigirmaga 80 chizib olamiz 80. bizada hamma narsa paydo bo'ldi bizada bu yon tomoni faqat 80 cm katta bo'lsa kerak shunga buni sal kichraytiramiz 120 yigirmaga qilib olamiz bir yuz bu bizada e, ikkita tomonga ishlashi mumkin endi e, yon va chekka tomonlariga o'lchamini manatiki taxminan olib kelib moslaymiz e, Avatarimizning ustiga chekkalarni chekkasigacha olib chiqib qo'yamiz mana endi to'qson gradusga yotqizib olamiz shift bosib faqat teskari tomonga orqa tomonlarni ko'rinib turish uchun Xo'p, bu garmentimizni hozir ham ustiga olib kelib qo'yadigan bo'lsak. Ahamiyat berayotgan bo'lsanglar, mana burchagi dumaloq holatda bo'lgan. Bizda to'r burchagimizni burchaklari to'r burchak holatda turibdi. Xo'p. Taxminan buni joylab olamiz. Sal qotib ketib qoldi nega? Kichraytiramiz buni. Bu tomondan ham kichraytiramiz. burchaklari ko'rayotganingizdek anaqa katta bo'lib qolgan to'g'ri to'rtburchak bo'lib qolgan qanaqa qilib to'g'irlanadi to'g'irlash uchun biza ikkinchi bo'limda smooth curve degan instrumentdan foydalanamiz biz hozir o'ng tugmasini bitta bosadigan bo'lsak albatta burchagini tanlab bizada bitta tomondan qanchaga burchak burchaklatish ya'ni burchak ochish imkoni bor hop bize bunu e, tahminen 10 santimetrden 10 santimetr deymiz. O'shanda bizada e, tekis istimala aylana yordamida hosil qilib beramiz burchagini. Bitta burchagimizda mana chiqdi. Ha, burchaklarni mana shu hosilni takrorlaymiz. 10 Avni yoqib qo'yadigan bo'lsanglar baribir o'zgaradi. Mana, okey. O'n. hammasini ochib oldik 10 santimetrdan hop endi olib kelib pastga bundoq qo'yib boramiz taxminan bizga to'g'ri kelishi kerak o'lchamlari to'g'ri kelmaydigan bo'lsa bitta ozgincha e, edit curve pointlar bilan surib e, o'zimizga kerak bo'lgan shaklga olib kelib olamiz misol hozir bizda 10 santimetr kichkina ekan buni aniq o'lchab olish uchun man hozir 3ds max dasturiga qaytaman 3ds max dasturini ko'rib chiqadigan bo'lsam tekis tenglar chizib olib mana zero o'lchamiz qirqqa bir yigirma burchak radiusi necha ekan o'n besh santimetr ekan mana shuni hozir qirqqa bir yigirmaga o'n beshlik chizib olamiz turaveramiz buni hop qirq yuz hop okey ikkala qo'yamiz mana endi burchaklarni to'g'irlab chiqamiz hozir mana shift bosib bunday buradigan sizga sizlarga aniq burchakka bir beradi 15 besh santimetrdan hammasini to'g'irlab chiqamiz 15 besh 15 besh burchak nuqtani tanlab turib bosasizlar mana sichqonchani shundoq o'ng tugmasini bosadigan bo'lsangiz ustiga olib keladi bittada ham ana funksiyaga kiradi mana ko'rayotganlaringizdek anaqa joylandi endi olib kelib mana bu joyiga qo'yib ko'ramiz hamma holatga keldi faqat navbatda ko'rayotgan edik ozgincha nuqtalarimizni kichikroq ekan buni qanaqa qilib to'g'irlasak bo'ladi hop et core e, pointni bosamiz mana nuqtalarni olib turib sal ichkariroq tortamiz masalan qanchaga sal ko'proq ketib qoldi shunchaga taxminan tortib olganman Thank you. hozir havasini tortayotgan ekanman hamid beromni buncha uzolmayapti deyman naqd qo'y deydi endi sizlarga yana bitta funksiyani o'tamiz freeze qilish ya'ni e, modelni muzlatib qo'yish modelni muzlatish uchun bizga hop chekkalarni ozgincha kichkinaroq qilib olaman hozir xalaqit berish mumkin ekan ortiqcha nuqtani tanlab o'chirib yuborsak bo'ladi dilak bilan freeze degan e, funksiya bor bizada sal kattaroq olaman buni endi taxminiy shakli keldi sichqoncha e, man bu yoq modelda qancha olib kirmasdan bosib kontrol qani bosadigan bo'lsam bu bizada obyektni muzlatib qo'yadi simulyatsiyani bossanglar ham hech narsa o'zgarmaydi bunga hop kontrol qani yana yoqib qo'yaman qaytadan endi bunga tepa tomonidan ozroq olishimiz kerak tepa tomonidan olamiz kontrol c kontrol mana tepa tomonidan ham chiqdi flip vertikal bosib qo'yamiz bu yerda tepa tomoni zero anaqa qaragan bo'lishi kerak hop mana pastga bundoq qilib olamiz bunaqa joyni olamiz tepaga surib turib sichqon tomon e, tepaga taxminan chekiga suramiz teparoqqa andoq qo'yib turamiz hozir mana endi bitta qirqqa bir yigirmalik to'rt burchak chizib olishimiz kerak kamida hop endi hozir ham nuqtalarni orasini hisoblab chizaman mana shu mo'ljallab تأمین همه نمیشین نرس کرده بزگی خب منه دسته منه پس رقاب شمس chekkasini chekkasiga olib kelamiz hop alt biror bosib qo'ysak mana bu narsa bizga to'g'ri ko'rsatiladi hop balandligini yaxshi ekan balandligi shunaqa qoldiraman ham ikkalovini frisk olaman birinchi kontrol kani bosib simulyatsiya ta'sir qilmasligiga va nimalarni bitta bitta tikib chiqaman segment saving to mana ho'p buni hozir ikkita uchta nusxa olishim kerak bundan Ctrl T pastini bosamiz T bitta bu yoqqa orqa tomoniga qo'yib olamiz uni hop segment seving bilan tikib olamiz bularni sizlar mana shu keldi mana tikib oldik endi yon tomonlarini ham bilib olishimiz kerak aylana bo'yicha o'lchab olamiz buni xudo xohlasa aylanasi bo'yicha taxminan uzunligini olib olamiz va o'sha burchaklarni hammasini to'g'ri ulab chiqamiz balandligi taxminan kvadrat holatda mana narsa olaman shift bosib buni aylantiramiz mana Hop. Joylab oldik. Uni uzunligini ozgincha uzaytiramiz endi. Mana. Va bu yerda misol mana bitta, ikkita, uchta, to'rtta qo'ng'iroq bor bizda. Bitta, ikkita, uchta, to'rtta umumiy qo'ng'iroq bor. Bu yerda bizanikidan ko'ra ko'proq. 1 2 3 4. Hop, 6 ta bu yerda. Bu yerda 1 2 ta. Mana ikkitasidan ulanadigan bo'lsa, bizaga mana bitta ikkita o'rtada yana qo'ng'iroq bo'lishi kerak. Bu narsani edit patternga o'tib bitta qovurg'ani tanlaymiz offset at as internal line taxminan misol qancha 20 santimetr yo'q 15 besh santimetr olarkanmiz okey bu tomondan ham shu narsani takrorlaymiz offset as internal line 15 cm okey hamma narsa bizda chizib olindi endi buni yana hamki tikib olishimiz kerak birinchi amir tekis burchakli joylarni tik olamiz hop bitta bitta chizuv chizib oladigan bo'lsak split qilgandek bo'ldi bizada hop buni ikkinchi yo'li ham bor free saving buni hali sizlarga ko'rsatmagandim bunda misoldan ham yuzani tanlab turib mana yoqdan olib mana kecha mana shuni tikib berasan deb aytsa bo'ladi mana uluski tikib beradi o'zi ham qirib o'tirishimiz ham shartmas bitta mana bitta ha bu yoq tomonni ham mana hop o'ziga ulashish kerak emas mana tarbiyada yasadigan bo'lsak bu mana bunda holatga keldi segment seving bilan ikkalovini bir birga olamiz mana bunaqa narsa hosil bo'lyapti bizada ya'ni yuzamiz ichkariga tortilib turibdi aytingchi hop umuman olganda fikrimiz yaxshi ketyapti ichidagi ham qo'rg'alarni o'chirib yuborsa ham bo'ladi bizga kerak emas qo'rg'asi bordek free saving bilan qo'rg'adayni buknani tiksi bilan undan olgan yaxshi ho'p endi bu yoq tomonda kontrol kopi kontrol v va bu yoq tomoniga olaman bular ham bu yoq tomonga tushdi yeni bosib qo'yaman va yeni bosman aylantiraman va buni olib bu yoqqa joylayman bundoq free saving tool olaman yana burchagini ko'ra olaman qaysi burchakligini burchakdan ekan bu burchakdan bu yoqqacha deymiz Va buni olib bu burchakdan hamkecha yana bitta bosib qo'yamiz mana double click e, to'xtatishga teng tomonni olamiz hamdan bu yoqqacha oldik hop bu burchakdan olamiz endi bu yerda teskarisini qilar ekanmiz mana tikkalandi probelni bosadigan bo'lsak bizada narsa hosil bo'ldi yuzasi ham yopilyapti endi bizada free saving tool degan narsa bor edi yana o'sha narsa ikkalovini bu yoqqa tikamiz e, bu yoq tomon bilan bu yoq tomonni tikib yuboramiz probelni bosamiz mana bunaqa yuza hosil bo'ldi bizada tepasini olib turib ctrl kni bosib qo'yadigan bo'lsak bizada e, yana pastga tushib ketib qoladi umumiy tanlaymiz hammasini e, bunga bosim beramiz bosim qancha beramiz bosimni taxminan yigirmalab berib ko'ramiz mana yigirma yoki o'n besh yoki o'n shunga o'xshagan kichkina rosalardan boshlaymiz faqat ko'rayotganlaringiz hamma narsa katta bo'lib ketib qolyapti mana endi shrink prep e, web e, varplarni ozgincha kichiktirsak bo'ladi to'qson yoki to'qson besh foizligi davom etamiz hop mana mana tepa qismini o'zini kichiktiraman misol qanchaki to'qson to'qson yo'q kuchaytirmasdan bo'lmasa bosimini teskari teskarisiga o'n emas bu yoqda besh beramiz yon tomonlariga kattaroq bosim beraveramiz yigirma ostonani lozim muzlatilgan o'shanga sal e, simulyatsiya qilyapmiz yuz Menga berib yuryapti sizga kerak emas yuz yuz ha bularni kengayishiga berishimiz kerak ekan demak все hmm, bu yaxshi faqat eniga sal ekanmiz buni yana yigirma foizlik kichkina chizib qo'ygan ekanmiz boshida turgan paytimizda hisobiga bizada hozir mana bunaqa muammolar kelib chiqdi yigirma beramiz o'n besh from this kashalatni bo'yi sal kattaroq bo'lyapti manimcha mana shu kuchaytiramiz buni yo tomonni ham hozir e, umuman olganda modelimizni xudo xohlasa yaxshi chiqdi o'lchalarni to'g'rilaymiz faqat mana bosimini sal to'g'ri topib qolishimiz kerak va e, material turini ham to'g'irlashimiz kerak besh hop besh beradigan bo'lsak yon tomonlariga ham ancha qilish kerak aylancha o'tirib qolibdi tezor yo'li bor devorlarni ham misol sinirlab e, berib turib frisk olish çıkaramız. Yatamın yem çıkaramız değil. Kelemem to'ri yanına kadar bir chekka kelgan paytda freeze ver oramız bile gidelim. Sen de tepen ozunu alakta kılıp kose Hop. Freeze selection. Hop. endi namı tepe tamamını tolla olamiz. Yani misal bosim basım 0 beramiz değil mi? Sal çıkardı. Hop. 1 2 hop tikib mana kinorasi bilan keyin keyin kerak yana bitta narsa biza eslaydi bo'lsa pin qilishni o'rgandik pinni hozir mana shu ishlatamiz select pin box mana tepa tomonda umuman olamiz taxminan qanchasini bizga kerak bo'lgan yuzalarni misol anavi kerak bu yoq tomon kerak mana alohida alohida e, qilib oldik simulyatsiyani to'xtatib turib mana bunda pastga olib tushadigan bo'lsak bu aynan shu yuzadan tashqariga chiqib ketib qolmaysiz mana bunga qanaqa bosim bersam bir beradigan bo'lsa tushib ketmaydi misol besh beradigan bo'lsa tashqariga chiqib ketib qolmaydi hop pinlarni o'chirib yuboraman tanlab delete umumiy ping'olam hozir ozgincha pastroqqa olib tashlamiz uni garmentimizda yon tomoni tekis bo'lishiga bularni ham hozir to'g'irlab olsak bo'ladi misol shirishimizga kerak bo'ladigan bo'lsa shirib olamiz 160 خب многосид 150 2 130 130 beradigan bo'lsa ham yon tomonlarimiz ana ko'rayotgan edik chizig'i bilan barobar bo'ladi 135 desa aniq barobar bo'ladi hop bu fikmas holatda yon tomonni ham oldik o'chirib turaman uni o'ziga endi kichkinaroq bosim beramiz misol 3 qo'ygan joylarini angliz qo'lda chiqarib qo'yaman kattalashtiramiz mana bunday holatda bo'ldi endi tepa tomonini olib turib hmm, tepani muzlatamiz va yon tomonlarini muzdan ya'ni anfriz qilamiz tepa bilan past muzlagandan keyin buni anfriz qiladigan bo'lsak simulyatsiyamiz bunaqa katta bunaqa bo'lmaydi faqat mana bitta endi haligi skladkalarni qo'shish imkoniyatimiz hosil bo'lyapti bizga hop bosimini misol kamaytirishim kerak bo'ladigan bo'lsa bitta kamaytirib olaman nol beraman bularga ham misol birga nol beraman mana tashqariga ichib chiqib ketib qolmaydi joyiga qarab turib tanlab beraverasizlar bularga xo'sh umuman olganda xudo xohlasa bitta pufikimiz bitdi faqat ozgincha mana chala joylari bor bularni endi xudo xohlasa o'zinglarning qo'lda qarab olasizlar misol bosimini kattalashtirasizlar balkim yoki kichraytirasizlar. endi yo o'zinglarni anaqalarga qarab xohishinglarga qarab lekin hammasini misol umumiy kamaytirasizlar mana cheker yoki misol kengaytirasizlar qo'shimcha yana choklar hosil bo'lishiga lekin yon tomonlarini misol agnes qisqartirgan bo'lardim bu yoq tomonlarini ya'ni ikkita kısmını özeti kuzatib bersam mana bu yerda manda tekis narsa hosil bo'lyapti yuzamiz tekis bo'lyapti bu modelni yana xudo xohlasa hali e, oxirigacha tugatib retopologiya ham e, qilish degan umiddaman man keyingi mavzuga o'tib ketiraman keyingi mavzu bizada xudo xohlasa elastiklik e, mavzusi past tomoni hali ham friza turibdi misol mana bularni hammasini tanlab olib turib bularni friz tepasini anfriz qiladigan bo'lsak pastni ham anfriz qiladigan bo'lsak faqat past osilib qolishi kerak emas mana bu osilib qolyapti osilmasligi uchun minus tomonga qarab berasizlar bosimni shunda sizlarda tarren turadi yo tomonda ham misol minus minus o'n deydigan bo'lsanglar ichiga kirib qoladi mana bunaqa bizada lekin buni haligi enini bo'yini kichaytirish kerak ekan to'qsonga to'qson berib turib keyin nol beradigan bo'lsak yo ikki uchlab beradigan bo'lsak mana bu bizada hop natija bo'ldi. bu model misol hozir hop mana bundan olindi taxminiy yasalinishi bu ham bor ekan shundan qarab qanaqa e, qilib yasalinganini taxminan ko'rdik bu va bundan boshqa modellarni ham xudo xohlasa hali yana ko'rib chiqamiz to'qson besh foiz bergan bo'lsak manimcha to'qson besh to'qson besh Bundan narsani bo'ladi olasiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xudo xohlasa keyingi darslarda yana ko'rishguncha xayr salomat bo'ling.